бір үш мемлекетті айтты солар қызығуда деді баткен облысының маринасына қызығуда деді жастар өз белді байлап талаға шығып істес керек бүгінгі пысқан түшімізді екі айдан кейін же үш айдан кейін сатсақ ошондо биз дарамет э, э, дагы башка кирешебиз дагы дыйкандардыкы көбөйөт да